अरे मैंने उतर लो खत्म हां जल्दी हां जल्दी हाथ थोड़ा के कौन है इसका रिकॉल लगा हुआ था करता हूं भाई करो टीम अप ने अरे यार सबने खेल खेला जाए नेट मारने लगा We are number one. We're the best. नेट मारे ऊपर We are number one. देखो सर हैंग खेला जाला आई आई को Victory belongs to us.